Hola, me llamo Bárbara, soy francesa, estoy en Monserrate y quiero darles mi opinión de los hombres latinos colombianos. Ah, físicamente me gustan los hombres colombianos porque se cuidan mucho y me encanta su color de piel. Ah, además son muy divertidos y bailan muy bien. Los franceses no bailan tan bien y son más fríos. Ah, el único punto negativo de los colombianos es que son un poquito machistas y uh, un poquito mujeriegos. Pero igual así me gustan porque son cariñosos, toman de la mano, dan abrazos y nos hacen sentir queridas. Uh, en cambio, las, los franceses se demoran para abrazarnos mm, y no todo el tiempo dicen cosas bonitas como mi amor, mi vida, corazón de melocotón. <laughs> y tampoco somos las reinas como acá que nos dicen eh, mi reina. <laughs> bueno, lo dejo y eh, pienso seguir haciendo eh, videos. Así que no olviden suscribirse y poner un me gusta al video. Hasta luego.